Esto es un teléfono. Con él puedes hablar con tu amigo desde cualquier parte del mundo. En el pasado solo podías hacerlo desde tu casa porque el teléfono tenía que estar conectado, entonces aparecieron los móviles. Al principio los móviles eran grandes y caros, no todo el mundo podía permitirse tener uno. Pero esto ha ido cambiando, los móviles evolucionan, cada vez son más ligeros y hacen más cosas. Pero la cosa no queda ahí. Cada vez salen móviles mejores, con pantallas más grandes y prestaciones superiores. Debemos recordar que el móvil en su origen nació como un aparato para hablar a distancia. Aún así, la gente cambia de móvil, aunque siga pudiendo hacer llamadas, solo por conseguir mejores fotos o más espacio para aplicaciones. El problema es qué hacer con esos móviles que desechamos para reemplazarlos por otros mejores. Hay quien cuando se compra un móvil nuevo vende el antiguo y hay quien lo guarda por si acaso. ¿Qué sentido tiene tener la estantería llena de móviles viejos que ya no usas y que muchos de ellos ya ni funcionan? Entonces, ¿qué puedo hacer con los móviles rotos, viejos o estropeados? ¿Se pueden reciclar un móvil? ¿Se pueden reusar sus componentes? Y si es así, ¿dónde llevo mi móvil roto para que lo reciclen? Puede que no todo el mundo lo sepa, pero los móviles, al igual que los ordenadores, se pueden reciclar llevándolos a un punto limpio, Asimismo, existen empresas que se dedican a esto y llevan a cabo toda la gestión necesaria. Incluso ofrecen dinero por los teléfonos viejos que ya no usas. Ahora bien, ¿qué le ocurre a mi móvil viejo una vez llega a la planta de reciclaje? Allí lo separan por componentes ya que está formado por diversos materiales. De un móvil se puede reciclar el 90% de los materiales, siendo el principal el plástico, seguido de metales pesados y fibra de vidrio. Estos materiales, una vez separados, se procesan y pueden reusarse para fabricar otros productos como envases u otros aparatos electrónicos. Así que ya sabes, deja de acumular móviles viejos y dales una vida mejor.